rasanya kalau lihat sawah kayak gini itu hmm selamat menikmati dari video ya guys ini aku udah mau sampai rumah oke udah dulu guys lagi ngapain Bok? ini rumahnya mbok e di kampung guys kayak ngene Arab gawe apa? Hah? Dodol lombok kok dedah lombok. Kita lihat proses gawe dedah alam mbok e. dadai dada lombok. Dadah itu pakri ya, guys. Pagar tanaman biar tanamannya nggak dimakanin ayam kita buat ini tanamannya guys iki arahnya apa ke ke bibit cabe ya bibit cabe ke anak ke apa sih arane lali aku iki jenis apa ki eh jenis apa iki jenis apa Hmm, bidara, bidara Cina ya. Bidara Cina apa bidara Arab ini saya kurang paham. Pohonnya ada durinya guys. Lancip-lancip durinya. Nah, ini rencananya mau dibikin pagar-pagar di sekeliling ini biar nggak dimakanin ayam soalnya ayam tetangga itu suka notolin ini guys bibit nah, nanti kita liatin prosesnya ya nih ya guys ya ini mulai buat pagar-pagernya nanti yang mau buat hmm, buat sandaran jaringnya gitu kita gali tanahnya dulu ini tanahnya agak keras ya guys karena di bawah tanahnya itu batu makanya dicangkul sama mbah niku sorry ya guys ya aku bahasanya campuran maklum wong Jowo. nah itu lagi dicangkul sama mbah ini aku dalemin lagi pakai arit ya guys biar batunya itu bisa diambil bisa dikorek sampai dalam ya biar bisa nancep kayu-kayunya soalnya nggak bisa nancep kalau nggak dalam kan guys nanti rubuh kan eman-eman nah ini suasana di kampung aku masih sepi ya guys nggak seramai kota ini kegiatannya kayak gini kalau pagi kadang-kadang banyak yang ini guys pada ke sawah ini sekarang lagi weekend ya mungkin ya karena ini hari Jumat ada libur biasanya kalau hari Jumat libur nggak ke sawah karena waktunya pendek nih guys pantengin terus aja ya guys Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe biar bisa mengikuti kegiatan sehari-hari di kampung. Oke okay guys, aku bantuin Mbah dulu ya. Sama dadah. Kok kok siapa ini? Apa? Ah, ah? Salah aja, Wedi eh, kok disenani kok. Wedi Motor. Motor Nah, ini udah mulai pemasangan jaring-jaring ya, guys. Kita pasang dulu jaringnya biar rapet ya. Nah, seperti inilah keadaan suasana kampung ya. Masih sejuk udaranya, masih pagi, adem. Pantangin terus ya, guys ya ini udah mulai pemasangan jaring di sekeliling cagak-cagak atau tiang-tiang yang tadi udah kita tancepin di tanah Tuh. nenek aku dia masih semangat banget guys akunya nggak kelihatan nggak apa-apa ya guys hehehe <laughs> maaf ini ambil gambarnya kurang bagus karena buru-buru kan aku bantuin nenek buat nancepin tiang tadi yang penting kelihatan suasananya kampung seperti inilah biar kalian yang kangen kampung bisa lihat dari video ini aja nggak apa-apa ya Oke, okay, Oke, terus pantengin ya guys. Nanti aku kasih lihat gimana hasilnya. 我。 この子がバンとすと。 itu tetangga aku guys lagi sama cucunya cucunya masih kecil sekitar dua tahunan lah dia minta ini ke tetangga tapi lewat dada guys <laughs> nggak boleh sama mbahnya diomelin <laughs> disuruh lewat jalan dia nggak mau guys lucu banget pokoknya nanti kapan-kapan aku kasih lihat anaknya ya masih kecil lucu deh nah itu dia mbahnya guys ya mbahnya maknya lagi jadum di rumah yang depan itu terus anaknya udah nyusulin maknya di sana mbahnya pulang lagi guys <laughs> ya ternyata cukup lama ya guys bikin dadanya ini penampakannya setelah dipasang jaring-jaringnya kayak gini guys semoga ayamnya nggak masuk ya semoga nggak ditotolin ayam lagi ini tanaman-tanaman aku tanaman tanaman tanamannya embah sih sebenarnya <laughs> tuh guys mbah masih berusaha merapatkan jaring-jaring yang bagian bawah ini guys ini aku doblin ya guys karena jaringnya itu pendek banget ya wis ora apa-apa wis yang penting ayamnya orang mancing yang penting ayamnya orang lebih maneh pakai guys mbokku guys udah ya guys ya cukup segitu aja video kali ini selamat menyaksikan jangan lupa subscribe like dan komen ya guys kegiatan di kampung aku seperti ini nih lagi dadahi tanaman ya kalau punya saran-saran tulis aja di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.